welcome to my YouTube channel. I am Donita, your Pinay teacher in Norway. And in this video, I will do ski tour version 2.0. <laughs> That's right. And also, I will ski together with my husband. And this will be my Norwegian husband reveal vlogs. ba? Diba? Norwegian husband, and Nike Talia. Ah. <laughs> this is it, mga sis. Let's go. Wow, ang blink na ni Nike ah. Expert na. And that is our She Tour version 2.0 for today. Vill du ha pölsa, Yeah. Men du trenger ikke å ta av uh, hanska di. Oh. Det går bra, Kanskje, eh. كل هناك holde to? Nei, jeg kan sette den her. Sånn. Og så tråden. Det går bra der. Hva kjøpte du, Lia? Jeg bare så. Ja. Hvorfor det nå? Nay, di care per day. Ash man to. Di pa inluto na maayos. Luto na ito ayos. Nay, dumabenta kay. Barela ah, din dartali ah. Bra na ba ito? Nay, hindi pa yan bra. Bra na. Ikaw magtatanong ka, tapos di ka naniniwala. Ligay ka nandito ng? Mm-mm. Five minutes later. Hello, and today we will going to teach Talia on how to talk Tagalog or our language as a Filipino. Ay, nako. Okay. So, magtatagalog tayo. Are you uh-uh. ready, Talia? Uh-uh. Uh-uh. You must say, Opo. Opo. Opo. Opo. Opo. Ada, ada, ada, ada. Ingin nyo pa nga. Ako. Ako. I. I. I. Si. Si. Talia May. Talia May. Ako. Ako. I. I. Maganda. Maganda. Maganda. Väldigt bra! Lyssna søken på det ene weekend. <laughs> Plutselig, du snakker norsk. Vi må bare snakke tagalog, da. Jo, man sier Talia. Ka? Ka? Ka? Moose? Sino? Huwag ka pang maingay. Nanggigigil na ako sa'yo. <laughs> Hindi mo say ka, Tam. moose, Moose. ta, Tam. ka. Ka. Kamusta ka? Kukasandama. <laughs> Ka, Ka. moose, Moose. ta. Ta. Kamusta? Kamusta? Kamusta? Bra! <laughs> Kasi, Ma. Ba. Gan. Gan. Dang. Da. Umaga. Umaga. O, sabi mo, ta. Ta. Pus. Pus. Na. Na. Hadi